Apa den hoi, deprodi txizketan eta bueno, hamen gara mm, bazkide nileroko zuzketaren beste atal batekin, garkoa martxoari da Eta bueno, beti bezala horrek uste dituzute dauden ionetako parte hartzaileak. Eta bueno, sari bat. Eta bueno, beti bezala arrepikatuko eta zertan unerritzen den bazkietza sistema. Amarra euro ordainduta gemerauntzean bazkide egiten zara, urte beterako, eta, bueno, honekin gemerauntziaren proiektuari bultzada ematen laguntzen duzu. Horrekin, ze amantaia lortzen dituzu? Ba, bueno, adibidez, orain ikusten nari ganena, hiero jolas baten zozketan parte hartzen duzu, eta, bueno, naiz eta irabazi berriz parte hartu ezakezu. In, hiero egiten da, urte betean zehar, eta tokatzen zaizu e, jolasen zerrenda bat pasatzen zaizu. Jo, zerrenda horretan guztoko jolazen bat baldin baukazu, zuretza da jolasa. Ez baldi ba, dago jolaz guztokorik, ba bueno, en, hogei euroko muga jartzen deu, kei horrietako prezioak balio dute. Eta, ba bueno, hogei euroko jolas bat aukeratzen duzu eta zuretzak bidaltzen dizugu. Eta, bueno, beste abantai badaude, ba, adibidez, e, Minecraft zerbitzarian bipi zaera daukazu, ba, en, zerbitzera betetzen bada ueko berezi daukazu, en, zea berezia, kosmetiko berezia dauzkatzu bipi zaera izateagatik, eta, bueno, etorkizunean egongo diran gehiago. Ba, bueno, hau izan dago azalpena, Eta hoin sozketari diogu, e, sorterik honena opa dizuet e, parte hartzai guztioi. Eta ikus dezagun orden hilonetako irabazlea. Berrogeia izan da irabazlea, zore honak emendik, eh, zurekin jarreko gara kontaktuan. Eta, bueno ba, besterik gabe, urrengo iara arte, ale, aio.